Bem, hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco aqui do Canada Post. Eu tô precisando mandar uma carta, que é a... o pedido do meu MSP. Pra quem não sabe, o Canada Post é o... os correios daqui, né? Eu vou entrar aqui e vou mostrar um pouco pra vocês. Bem, já preenchi aqui o envelope e vou ali enviar o, essa carta aqui para Victoria para você aplicar para o meu MSP. Acabei aqui de sair do Canadá Post. Eu mandei meu formulário para o MSP, que é o seguro de saúde. Para mandar o formulário foram 11 dólares, foi um pouco caro, mas eu escolhi essa forma que tinha o rastreio do que mandar a carta comum, porque eu não sabia como que era a parte de extravio aqui, porque apesar de aqui ser Canadá, ainda é planeta Terra, né? Então as, essas coisas podem acontecer. Essa daqui é a Vancouver Art Gallery. Vira e mexe eles fecham aqui essa região para alguma melhoria ou até mesmo só para um evento. E aqui é bem interessante, porque já serviu de cenário para as gravações de Once Upon a Time. Esse aqui é o segundo dia que estavam gravando aqui, agora já estão finalizando. Mas essa gravação levou dois dias aqui. Aqui no finalzinho da West Georgia nós temos o Queen Elizabeth Theatre, que abriga não somente os mais conceituados teatros aqui em Vancouver, mas também recebe o balé e a ópera de Vancouver. E por último, mas não menos importante, a Biblioteca Municipal de Vancouver, que é bem bonito. É um prédio bastante imponente, grande. Vejam por si só. É isso aí, pessoal. Até a próxima.